அடிச்சான் அப்படின்னு கேக்குதா ஓகே எங்க வாழாம் கேக்குதா நீங்க மைக்க வேற ஆஃப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க चाहिँ मन त बेला सिचाएर थियो त बेला मैले टिकट झ्याप्सेका छ त्यही भएर त गुरुङ हो नि त अनि तिनीहरूको खान्छन् क्या तपाईँ चाहिँ के हो र तपाईँ चाहिँ नखाने सार्की होइन दाइ कत्रो सार्किरहेको दमाई हो कत्रो सार्की हुन्छ कुको डल्लो तिम्रो मुखमा क्वाप डिभाइन दमाई तर लास्ट रेसिजम है त हामी नेपालीहरू पनि कस्तो भने त्यो जातको लागि छ्या कस्तो भने लास्ट रेसिजम नेपालमा थाहा छ यो जात नहुनुपर्ने कुरा हो क्या थाहा छ तर जात हुनु राम्रो हो तर जात गर्दा चाहिँ त्यो नहुनु सोचको कुरा हो त्यो त न वेट ब्रदर ब्रदर मलाई पनि लगेर झार नि यार कस्तो झार्ने अल्छी लगाइरहेको छ यार झारिदियो नि यहाँ ब्रदर यार म फलो गर्छु ल तिमीलाई त्यही भने त्यही भने यार यो ब्रो यो ब्रोको मुखमा झारिदियो नि यार कसैले यार एकबार झारिदियो कि झार्थ्यो भने यार कता झर्ने हो स्कुल पैसासम्म त खतरा टक्सिक छु है पहिले पनि तिमीले हजुर म त खतरा मत खतरा टक्सिक छु तो कति नम्बर ले बनायो एक नम्बर तो, हाँ? को फुल फर्म थाहा तो छ सर किसको किस को रे क्या मेरो नामको अगाडि को फुल फर्म थाहा छ भनेको टपिक भिआइपी ग्रुप भनेपछि त्यो क्लानको लिडर नै म नै थिएँ भनेपछि म कति बोल्छु होला बोल न त ल खै हेरौँ ल ओइ ओइ ल राम चाहे लीला चाहे लीला चाहे राम मेरा अब तो क्या कम जाता हूँ रिकल पे तुम्हें बचा ले ला बचाओ बचाओ बचाओ अब बचाऊ you can save us clearly ल हेरे कस्तो रिगलमै आइपुग्यो आइपुग्नु ल भन त म गेमको लागि सही छ कि छैन लाइभमा छ एनिमी आइसक्यो I'm recalling a teammate. Thanks. Thanks. आफूलाई पनि रिभाइभ गर है ब्रदरलाई नि Don't give up. Your teammates can still recall you. Brother live Good morning, Deep Gaming brother. Good, uh, uh, good morning, President brother. Hey, good morning. Good माथि दुईजना afternoon. एनिमी छ होइन कति कराएको रमाइलो Chill. चिल चिल सेल ब्रो सेल सेल म हुँदा के चिन्ता गरेर નિમન બાચી શક્યો I'm अच्छा recalling a teammate. Answers. Thanks. तेरा बाऊ काले मेरो नाक राख्ला भनेको तो त तो उल्टै हैन दुनिया पित्तल अघि सामान एक नम्बरलाई खेल्न आउँदै के मलाई खेल्न आउँदैन यसको भर्न पर्नु भन्थ्यो अहिले तिनैजना मेरै भर पर्नु पर्यो थ्याङ्क यू तिमीलाई बोलाउनु मेरो कुरा हो नि त देख्यो डिसिजन कसको थियो मैले अनि क्रेडिट त मैले दिनु पर्यो नि मैले तिमीलाई बोलाउँदै त कसले रिकल दिन्छ होला ओ हेलो कहाँ बोला मलाई जे भानी गरेर को कि म जे भानी त त मैले डराउँछ हामी त कस्तो क्लोज इन्काउन्टर भएर ब्रो कसरी हो क्या त्यहाँनिर नखाएको गाडी लिएर त हाल्नु त्यहाँदेखि तपाईँ त थाहा भयो गाडी गाडी छ भनेर त्यहाँनिर तिम्रो अगाडि गाडी छ थाहा भइहाल्छ नि यहाँ गाडी छ ओइ ल्याएर आलु ओइ आलु गाडी ल्याएर आउन कत्रो उइक उइ मात्र दिन्छ तिम्रो छक्के छैन कोइ छैन भन्ने भन्न ओइ म भन्छु तिमलाई पोइ दिन्दै त खत्रै दिन्छ दाइ मलाई दिन्छ गाडी चाहिँ ल्याएर भन्छु गाडी बाइक उसले सब कुरा गरिसक्यो I'm <laughs> a genius, you know, baby. Mm. नाटक पनि खतरै रहेछ बस्छ त म बाटोमा भड्किरहेको छु तिम्रो मुटुमा बस्न खोजेको दिएन बास बाटोमा सिधा भन न कतातिर बस्छ भन न त्यसपछि म म पनि तिमीलाई खतरा खतरा दिन्छु कहिले म पूर्वतिर नि बस्छु कहिले पश्चिमतिर नि बस्छु उत्तर दक्षिण जताततै जताबाट हेरे त्यतै उल्टो पर्छ त्यही भएर जताततै तिमी कस्तो काठमाडौँ बस्छौ कस्तो बस्दिन एकदम धुलो मोलो वाला काठमाडौँ बस्छु अब म काठमाडौँ नबस्नेहरूलाई फ्लड गरिदिने है कहिले ए त्यसो भए म काठमाडौँ बस्दिनँ थ्याङ्क यू बदल बदल रमाइलो काठमाडौँ बाहिर बस्ने फ्लड गरेर काम पनि बोल्ने मान्छे भेट्दा यार साबेज रिप्लाई विथ हैन गडा गडा म काठमाडौँमा बस्दै बस्दिन म काठमाडौँको भित्र बस्छु यार <laughs> যাব बस अब कश्मीर काठमाडौँको बाहर बस कि बस मैं क्या अब गाडी तो लिया हौ तिमी कत्रो गाडी में लिया छ अहिलेसम्म गाडी ल्याएको I'm from KTM. My name is Shasha Pandey. Raman Hey. Hmm. hmm. पुरा पाउनु होइन न पाउनुहरू चक्लेटै किनिदिएन हुन्छ म छेत्री धन्न त्यो पिज्जा हुँदैछ भने म त मलाई यस्तो लोकसोक केही थाहा यो हुन्छ त चाडको पाउनु हुन्छ हो बरु म कति खानु सँगै गाडीमा दाइ त्यहाँनिर त्यो हल्लाउनु त काट्दै भएन ए उ लाइक गाइड ड्राइभिङ देऊ न कहाँ लागिरहेको तिमी आलु कसरी त्यो एप जान पनि दिँदैन न उहाँ लुटौँ बलमा के इभेन्टमा मेरो मुटु लुटिसक्यो अरू कति लुट्छ नलुट हो अब छोड्दै लाँदिन म तिम्रो मुटु खाँदैन म कुटु कुटु भागी जाउ न तिमी र म नौडा पारी सुटु नौडा र पारी किन सात समुद्र पारी जान्ला मुला नेपाल आउनु पनि पर्यो नि समुद्र के हो त इन्डिया जाउँला इन्डियामा समुद्र छ त भिजा पनि लाग्दैन चाइना जाउँला त्यसमा चाइनामा इन्डिया इन्डियामा तिमी आफै हुन्छौ के बेपत्ता लाइभ गरेर हुन्छ नि त लास्ट हुन्छ कि <laughs> कसो भने लास्ट हुन्छ के अति ब्रो अगाडि चुप गर्लफ्रेन्ड भयो ब्रेकअप दिनु वाइफ भयो डिभोर्स दिनु भन्न हुन्थ्यो नि तर भन्दिनँ म सोची बाले भएन नि त एम्पस एम्प wait and give a fuck about it ओ मे बाबे अचो यो किस मे बाबे डू यू हग मे बाबे ओ जन फक मे बाबे I got supplies. अरु कहाँ छ बे? किलै छैन यार छ। कुच्चो पुच्चो। 40 अलाइभ छैन हो दाइ 39 छ किलो छ। कुच्चो पुच्चो कुच्चो पुच्चो कुच्चो पुच्चो। ओहोई कुच्चो पुच्चो ओहोई कुच्चो पुच्चो। पुस्कार। यहाँनिर ऊ छ त यो। के छ? एक एम छ। हजुर। अर्को हुन्छ हैन र। रुगाई तपाईँ हान्दै गर्नु दाइ Or is enemy? There are enemy in this home. I love enemy because I'm bot. You know? मिल्न त मिलेन त्यही पनि नाइस ट्राई जिन्दगीको भलै छैन गुरेटमा एक्लै हिँड्न भल आउँछ नि। गाह्रो भयो भलै सकाइन्छ साथीहरू आउनु हो लेट्स रस देम रेजोन आयो मेरो कन्नुमा हानि म त्यो स्पारिङ ओके कत्रो रहेछ जोन रिभाइभिङ मी ओके कन्डोमा हानिङ दिन्छ त फेरि त्यत्रो नै छिर्ने त कत्रो छ त्यो कन्डो चाहिँ फेरि यो मान्छेको किन भोइस सानो आएको हो मान्छे बर बोल्दैन रहेछ नि त फेरि के त मैले त えおはよう。おはよう。じゃあみんな。おはようございます。ませませ。おばるばるでめでて。まじまじ。পাথর বুঝি বুঝি কষ্ট হয় যে পিটি নব নই বুঝি বুঝি बस बस बस एउटा अर्को अर्को भनिदिन्छ तिम्रो सिटमा सुटमाथि त तपाईँले देशको बदनाम गर्दै गर्दैछ तपाईँलाई के ऊ म्याक चाहिन्छ एसएमजी को अथवा एआर को मसँग दुईटै छ हां यो मेरो लास्ट गेम मेहरबानी अदा नमो आपको चाहिए अजाय इधर आओ सीधा अंदर आओ राजा औली मत घुमाओ राजा प्यार करता अच्छा दिदी ल्याएर खाँदा दामी दामी बनाउनु रहेछ जिन्दगीले दिदी पाउनु पनि ब्लेस हो है खाजा होइन याम्फो याम्फो झऱ्यो भनेर परेको याम्फोको बाउ पो झरे गन पो झऱ्यो मेरो खाजा क्या मिठो क्या मजा आउँछ बात कहाँबाट हो तपाईँहरू कोटेश्वर ओ भनेको त होइन एयरपोर्टको उतापट्टि होइन अलिक टाढै रहेछ है अलिक टाढै रहेछ बाई गाडी लिएर उता हालु नमको मेरो जेला <laughs> keep you air man. Involvement in Number four, Jela Main building में Nahi. Watch out. Watch out. मैं नबुसानिम क्या था? डिभाइनलाई पुसार्नुभन्दा अगाडि दुईचोटि सोचेर पर्छ क्या मेहरबानी अदा गान पुस divine Wee, do you sing? Run, दुईजना हान्दै दुईजना झरेर बुझ्दै थियो कि मलाई यिनीहरूको कन्डो हान्दै माधर सुधार क्विक लूट ना सके लूट सासा लूट ना सके लूट ए हमको तो कतै रहन्छ यार वाडे दी मार्क द लोकेशन और कतई पाऊं अरु कतै पाउँदैन नेपालमै हो लूट है ना वही यो फाइव को यहाँ म और को तो तीन ना यार मायै छैन यार fight ko yamu thori din no. Ayo, konti team kita di band. मैं साला फॉरेक्स लागी ला लागी ला रे मैं हेल्प हेल्प ले बचाओ ना उन तो छोटे बगी ले रही थी Kusan neredeyim? बगी टायरै छैन त्यहाँबाट आउन नदिनु है त घरदेखि आउन तल चक्क्या राम्रो बनाउनु हुँदो रहेछ दामी बनाउनु भएको थियो यी मान्छेले कसलाई यसरी फुर्का फुर्कै गरेको होइन हौ मलाई यस्तो घरमा बनाएको खानेकुराहरू क्या मनपर्छ क्या बाहिर हुँदैन त्यसो भए दुःख पाउँछौ त पछि कसरी मलाई केही बनाउन आउँदैन वान एचपी छ Kadim. Keep ek jaan. Dao dao dao bro, maaf pusa ma. Topic recall thai na bori mere recall thao. Dao baage tino do. Watch out. Help. Ui. Wait. Not that go bani. Ole, ole, ole, ole. Surrounded Brilliant DP बग्यो गन नभयो awesome. Thank you. दुईजना छ अब नब्दै त्यो मिदिला हान्दे कस्तो मसँग गाडी नभएर हो क्या म जम खेल्नु भएन तु सानो नि त्यही नै अस्ति सिपमा हो मायाले त्यहाँ एकजना दौडिरहेको छ रास्ता है कत्रो बाइट हानेको हान्छ नि त दाइले त के हो त्यही दाइ उफ्री हिँडिरहेको थिएँ क्या मैले तपाईँहरूलाई त्यही भएर त भन्दै थिएँ नि त त्यहाँनिर हानिरहेको छ भनेर भने होइन त लु तिमीले त्यो तपाईँले त्यो बेटी झरेर किन दानी पनि गर्नुपर्ने नमको मलाई रिकल गर्नु न भ्याउँदैन ब्रो ट्राई नगर तिम्रो हान पर्ने भ्याउँछ होला टाइम लाग्छ गर्नु भ्यायो क्या I'm recalling a teammate. ओए खोइ त Thanks. ल भन आउँदा आउँदा वाइन क्यु आउँदैन पठाइदिँदा त हुन्छ ए Huwag mo piatsucho. Hello, que salaga sasa ko pavor. Matiatsucho siya. Side में नीड़ा नजर की लुटी रहा बच्चा त्यो हान न त्यो नक्क त्यसलाई हान न हान न एक ठाउँमा जाने तलको लानु तल रुखको लानु त्यसलाई हान हान मादर चोत जोनेबाट म कहाँ तिम्रो साइडमा कस्तो बल फोडेर मलाई जस्तो एक किल रहा म कस्तो सुतेर बसे मैले सर आफ्नो खेल्ने पुगे मैले अहिलेलाई छादे कस्तो भएर छ छ सर गाडी एवडा न मेरो बिजोग भैर क्या Galiba einige amma zahmet edelim. Reset. गड़ा ले गड़ा ले कवड़ा गाड़ी ले रही नहीं यार आम्हीचे हेरे कहे रे आम्हीचे हेरे कहे रे ना थोत्र गाड़ी पाहिजे यार थोत्र गाडी कर मी करी फेरी गाडी ऑड केरे यार मस्त बॅट लागला होता बोले दिन बस क्या आगे का डाल है कुरा नजर आ रही ब्राह्मण ले रहा तेरे Ay, pues yo creo que los... Get that guys. katları rahatsız ediyor. Demir bölgene geldik. मुझे लॉट बुला देंगे यार खतरा बोलते दे क्या डाला मजा मजा लो बोले जबर का बाइक कितने देखा Neyse böyle egemendim. Gracias por ganar la jolena, no It is showtime! Oh, bunda da lafı tələbə rəzir. केडी त नब्बेबाट पनि घटिसकेको छ टाइमिङको नेट भइसक्यो पुच्छर दुई दिन नखेल्दा त सर्टलीले मलाई बिताउँछ यार झन् सोह्र वर्ष सर्टकेली खेली क्लोजिङ गर्नु पाएँ होइन झन् सोह्र वर्ष सर्ट खेल्यो खेल्यो खेल्यो लास्टमा पार्टी हुँदै छर्को गेडीलाई तिम्रो गेडी बनायो ल्याएर हावा टाइट पाराले हान्न त नंबर फोर गटका से वहाँ पे चले आगे अरे ब्रो यहाँ पे चलते हैं ना यहाँ पे पिंग है यार अच्छे यार किन यार आगे में पिंग है यार तो लेन पिंग है यार पिंग में लॉन पिंग है यार मेरे लाइटिंग आ रही है दोस्तों तर कसको हेरेको थिएँ मैले paljainen siis suunnilleen. Driver को लाको ये कर दियो गांव से तो तो अगर लूटों ले पहले यहाँ थोड़े रटा को पल बनो है ट्रेनिंग कर कई अले उठे गन कई अले I got supplies. weapon. I need a weapon. बरु त्यहीँ गइसक्यो अरे सबैजना अघि बल पनि पछि पाएर हो यार अगाडि बल पाउनु पर्ने थियो अगाडि गेम I got supplies. నా బూట్ ప్యాకు నా గీ ప్యాకు నీ ఎత్తే I need a weapon. Bagi soldi awni hati ni. लडानमा दिएको भन् एक्सिड गरेर हान्छु भने त ल म उफ्रेर उल्टो सेकिदिरहेको छ I need a muzzle. Game सिकेम बोकेर एडभान्टेज I need armor. रिकल बरु स्कुलमा झरे भए फाइदा थियो यार रेगल गर्न को नम्बर फोर समुद्र जाँदो अब दुई तिन दिन मात्र बाँकी छ रातभरि गेम खेल्ने दिउँसभरि गेम अब दुई दिन गेम खेल्नु जस्तो लाग्छ हालत खराब होला जस्तो छ फेरि कमसेकम सय डेढ सयको लिटरमा छोड्न सक्यो भने टाइटल त आफ्नै बस्छ आज के भयो झन् वेनसडे थर्सडे फ्राइडे स्याटरडे जाने सन्डे स्याटरडे सन्डे खेल्नु पाउँदैन मन्डे टाइटल पाउँछ चेन्ज हुन्छ झन् मन्डे खेल्न पाउ ए सन्डे खेल्न पाउने भए पनि ल हो भन्नु किनकि गेस अनुसारले खेल्नै पाउँदैन जस्तो लाग्यो। खेल्यो भने त्यसो हो I'm एकछिन recalling a teammate. बेलुका तपाईँ ह्याङमा के खेल्ने हो त Thanks. बेलुका त सिधै ह्याङओभरमै हुन्छ ह्याङओभर ह्याङओभर तेरियाको ह्याङओभर supplies. Let's go, bro. I got supplies. यहाँ क्या स्कोप र बुट पाउनु अघि यहाँ बुट नपाएर माइको के पनि नपाएको यार दामीको नै थियो open open open open open open open अरे टु एक्स रे कसले खेल्नु पऱ्यो टु एक्स हालत खराब बिजोक पो बिजोक भएको बेला पो लिन्छ त होइन टु एक्स भने चाहिँ two x bro Watch bro ध्यान out. से ध्यान से Watch out! आजा आजा आजा Let's go! मासलाई नि मेसो रहेछ यार कस्तो थाहा पर्दा Form up on me. ल रामेको नाति कभरमा नगइदिएर कभरमा छिर्दा ल कभर गर्दा हामीले भागिदिएर सोध्दै थियो हेरेर बस्ला होइन त्यो यत्तिकै त्यस्तो परिस्थिति ठिस लाग्छ होइन भेस्की टाङ लाग्छ त्यसो भए यसो हान्नु पऱ्यो स्क्वाड हान्नु पऱ्यो आज साठी पोइन्ट बमको लागि सेभेन टाइम लिमिट बममा कति बाँकी हो हेर्दै सकेको खान्छ तपाईँ भान्जा सानो बनाऊ है सानो बनाऊ कपिराइट आयो भने मैले जानेछु फेरि त्यतिकै त यहाँ दिमाग खराब भएको कपिराइट आएर अब वार्निङ पाएको थियो प्लेन पैसे में है यार मेरे से तीस मारे यहाँबाट यार सौ पर्सेंट पुगे बैग हो कि हेलमेट हो कि same plane Para Plain and अब चाहिँ अपार्टमेन्टको पर अपार्टमेन्टमा हान्न होइन फाइट पिङ चाहिँ किन भइरहेछ अब tight tight plus seven. Euh, मेन से पड़ी ज़मीन पड़ी कुछ है कम से कम एक से पचास में चल रहा है देखा सिक्सटी एट देखा सर सिक्सटी एट में चल रहा है गन फाइट तो बनता है गन फाइट तो बनता है हम तो गन फाइट में जाने हैं सब बता बता जाते देने वाले Abi var lerma. Oraya mı gidelim what are they gonna go about? बिस्तर आते से एक बुलेट छोरोको भेस्ट गयो एक बुलेट खाने बित्तिकै GMO. Tja. लिटरली मैं करे एसपी तो लास्ट कम से इसको जूती है या जूती है Yeah, hell. Agro Ветер. पिङ्गे गति लाग्छ न किन मसल मसला Rowdy. Rock and Rowdy Rowdy Gaming. Hiram Ujit sir. Hello bro. Rowdy Gaming bro. Yes. Come to the tower. Come to the tower, bro. कस्तो टेलिभर हुँदै गेम चलेको हेर्नु छ गर्नुपर्छ साथीहरू खेल्नुलाई पनि गाना फेटमा उत्र्यो चढ्ने भन्दैछ कवितै हो त्यही हो रिस उठेको हातमा चढेर झ्यामझ्याम आयो भने चाहिँ डर ठीक हो होइन निस्किनुपर्छ حقیقت سره خاتمه درته banda Arduino escrito Her çatma çareye kaçtım. Evet. Aptal gaban elledim. Evet. 가게요 어, एकजना एक्लै छे त तैँले ऊपर भएको थियो जो म जता चार्ज हेर्नु त मलाई Hello, biggest brother. Hello. भाग्या भाग्य कर रहा थी मैं ये करी Chi Ragniele amico? Sek sek sek sek voglio vestire di भगवान ने हाथ भगाया यार मैं इधर चलते अब फिर अर्को तिमीलाई छतै छतमा चढ्ने क्याम्बर छ अर्को भोसडी के कहाँ हो अब ये घर के साथ में थे आईपीसी अर्को धोती आइपुगेछ मेरो त कहाँबाट आइपुगेको के भाइको गाडी दिमाग खराब गरिदिइरहने एकछिन त हेर कसम भने एकछिन त बबाल रिस गरेमा छ होइन छतमा चढेर चढेछ चढेर पुस हान्ने नि हुन्थ्यो नि मेरो पुस पनि हान्दैन फेरि यता भाग्या उता भाग्या भन्दा कम भएको थियो यहाँहरूमा मासला खुब बेसी त होला लास्टमा त्यो चढेको छैन नि त त्यो एक God, bro. Last uh, game, eh. cuma tu ya. Mungkin tak pernah milih yang. पर केटो रुले त मलाई पता छिरम छिरम बनाइदियो